السلام علیکم دوستو کیا حال میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت و کرم سے دوستو اگر آپ یوٹیوب کے اندر ہیں کافی عرصے سے اور جب سے دو ہزار تیئیس اسٹارٹ ہوا ہے اور جتنے بڑے یوٹیوبرز ہیں یا چھوٹے یوٹیوبرز ہیں ان کو ایک ہی پرابلم آ رہا ہے کہ ویوز نہیں آ رہے اب اس کی جو ریزن مجھے سمجھ آئی ہے آج کی وہ ریزن میں آپ سے ڈسکس کروں گا اور دو ہزار تیئیس کا نیا ٹرکس آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا کہ آپ اگر دو ہزار تیئیس کا یہ ٹرک استعمال کر لیتے ہیں تو آپ کے ویوز کا جو ایشو ہے وہ بھی سالو ہو جائے گا اور آپ کا چینل گرو بھی کرنا شروع کر دے گا تو آج کی ویڈیو میں ہم یہ چیز ڈسکس کریں گے چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک اور شیئر بھی کر لیں گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس ہے چلے جی آج کی ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ دسمبر سے یا جب سے جنوری دو ہزار تیئیس سٹارٹ ہوا ہے تو بڑے یوٹیوبرز کو ایک پرابلم آ رہا ہے اور پرابلم یہ آ رہا ہے کہ جو ان کے ویوز کم آ رہے ہیں اب ویوز کم آ رہے ہیں تو اب اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن تو ضرور ہوگا تو اس کے دو تین پوائنٹس ہیں جو کہ میں آپ لوگوں سے ڈسکس کرنے والا ہوں اور دو ہزار تیئیس کا جو ایک نیو ٹرک ہے وہ بھی میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں تو ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ دیکھنا ہے سب سے پہلے تو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اگر آپ کے ویوز کم آ رہے ہیں تو اس کی کیا ریزن ہے دیکھیں جی جو ٹریفک ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ یوٹیوب کے اندر اب لاکھوں کے اندر یوٹیوبرز آ چکے ہیں اب جس کی ویڈیو زیادہ اچھی جس کو لگے گی جس میں کنٹینٹ زیادہ اسٹرانگ ہوگا تو وہ اس کو دیکھیں گے اور آپ کا جو سٹارٹ والا پورشن ہے پہلا ایک منٹ جو آپ کے لیے موسٹ امپورٹنٹ ہوتا ہے اس میں اگر آپ کو انٹرسٹنگ آپ چیز بتا دیتے ہیں اس کے بعد جو آپ کا دیکھنے والا سبسکرائبرز ہوتا ہے تو وہ مجبور ہو جائے آپ کی ساری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے دوسری بات کہ آپ کو یوٹیوب کے اوپر آپ پہلے سے زیادہ ریگولر بیسس کے اوپر کام کرنا پڑے گا یعنی کہ آپ کی ڈیلی بیسس کے اوپر ویڈیوز آنی چاہیے اور سب سے اہم چیز جو یوٹیوب شارٹس کا آپشن ہمارے پاس آیا ہے پاکستان میں فیب دو ہزار تیئیس سے اس کی مونیٹائزیشن بھی آن ہو جائے گی اور وہاں سے بھی آپ ارننگ کر سکتے ہیں اس سے بھی آپ اپنے سبسکرائبرز کو اپنی طرف کھینچ سکتے ہیں آپ ڈیلی بیسس پر چار سے پانچ یوٹیوب شارٹس کو بھی بنائیں تاکہ اس سے بھی آپ کا جو سبسکرائبرز ہے وہ آپ کی طرف آئے آپ کے چینل کو گرو ہونے میں مدد ملے اور آپ کو ویوز اس میں بہت زیادہ ملتے ہیں تو اب یہ چیزیں آپ نے اپنے چینل کے اوپر اپلائی کرنی ہے اب آپ نے سکون سے نہیں بیٹھنا پہلے سے زیادہ آپ نے اس کے اوپر محنت کرنی ہے تاکہ آپ کو بہت زیادہ جو پرابلمز آ رہے ہیں وہ پرابلمز ٹھیک ہو جائیں اور آپ نے اپنا جو یونیک کانٹینٹ ہے وہ رکھنا ہے دوسرے کو دیکھ کے کاپی پیسٹ نہیں کرنا ہاں اگر دوسرے یوٹیوبر کی ویڈیو میں کوئی آپ کو ایک اچھی چیز لگتی ہے یوزیبل چیز لگتی ہے تو آپ وہ اس کو دیکھ کے اپنے انداز میں اپنے جو ویورز ہیں ان کو دکھائیں اپنی یوٹیوب فیملی کو دکھائیں تاکہ دوسروں کو اس سے فائدہ ہو سکے اور جو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ کی اپنی محنت اس میں نظر آئے آپ ریگولر بیسس کے اوپر اس کے اوپر کام کریں اور سب سے اہم چیز جو اس وقت میں آپ سے ڈسکس کرنے والا ہوں دیکھیں آپ کا ایک چینل ہے تو آپ کو چاہیے کہ دو ہزار تیئیس میں اگر آپ پہلے سے زیادہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ایک اپنا نیو یوٹیوب چینل بنائیں اب وہ نیو چینل کریٹ کریں اس سے کیا ہوگا کہ یہ دو ہزار تیئیس کا نیا ٹرک ہے یوٹیوب جتنے نئے چینلز ہوں گے سب سے پہلے یوٹیوب اب اس کو پرموٹ کرے گی اب یوٹیوب اگر اس کو پرموٹ کرے گی تو اس میں ویوز بھی زیادہ آئیں گے اس میں آپ کے جو ارننگ کے چانسز ہیں وہ زیادہ ہے اب اس میں پھر آپ اپنی کمیونٹی کے اندر اپنے دوسرے چینلز کے لنکس لگا لیں لنکس شیئر کریں تو اس سے دوسرے چینلز کو بھی آپ کو گرو ملے گی اور آپ کا یہ جو پرابلم ہے وہ بہت جلدی سالو ہو جائے گا تو آپ دیر مت کریں کوئی یونیک آئیڈیا لے کر اپنا نیو یوٹیوب چینل کریٹ کریں اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنا بھی ایک نیو یوٹیوب چینل کریٹ کروں جس میں میرا جو انٹرسٹ ہے وہ میں فوڈی تھوڑا سا بندہ ہوں تو میں کوکنگ چینل کریٹ کر رہا ہوں تو اپنی جو وائف ہے اس سے میں تھوڑا سا ڈسکس کر رہا ہوں اور میں اس کے لیے ایک پراپر تھوڑا سا کام کر کے ہوم ورک کر کے اور بہت جلد میں اپنا چینل کریٹ کرنے والا ہوں تو میں بھی اس دو ہزار تیئیس کا جو نیو ٹرک ہے اس کو میں یوز کروں گا اس سے فائدہ اٹھاؤں گا اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جس طرح آپ نے مجھے ان دو میرے چینلز کے اوپر آپ نے پیار دیا ہے تو اس کو بھی آپ پیار دیں گے میں کوشش کروں گا کہ اچھے سے اچھی اس کے اندر بھی کوکنگ ویڈیوز بناؤں تو آپ کوشش کریں دو ہزار تیئیس میں ایک نیا چینل بنائیں نیا چینل کریٹ کریں تاکہ آپ کے اندر جو بھی آپ کے چینل کو پرابلمز ہو رہے ہیں ویوز کی کمی ہے لائکس کی کمی ہے ارننگ کی کمی ہے تو انشاءاللہ وہ پرابلم آپ کا سالو ہو جائے گا جتنے بھی بڑے بڑے پاکستان کے اندر یوٹیوبرز ہیں ان کا میں نام نہیں لوں گا ان کے ویوز کم آ رہے ہیں اور انہوں نے اپنے دوسرے چینل سٹارٹ کیے ہیں آپ یوٹیوب کے اوپر دیکھ سکتے ہیں اگر آپ ان کو فالو کر رہے ہیں ریگولرلی تو دوسرے چینلز ان کے پہلے چینل کی نسبت زیادہ گرو ہو رہے ہیں ہیں ان میں زیادہ رسپانس آ رہے ہیں تو جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہوئے اس چینل میں بھی ان کی ارننگ سٹارٹ ہوگی اور پہلے والے چینل بھی ان کے پہلے سے زیادہ بہتر ہو گئے ہیں تو اب آپ کوشش کریں اپنا نیو چینل کریئٹ کریں یہ دو ہزار تیئیس کا نیا ٹرک ہے اور اس کو استعمال کریں تاکہ آپ اس کو اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو اس سے آپ کا چینل بھی گرو ہوگا آپ کی ارننگ بھی اچھی ہو جائے گی آپ کو جتنے بھی پرابلمز ہیں آپ کے سارے پرابلمز سالو ہو جائیں گے تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ میری جو آج کی ویڈیو ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی آپ کے لیے انفارمیٹیو ہوگی اگر ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور میری ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس ہے اسی کے ساتھ زبیر شاہ کو دیجیے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیں نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد